فايبر هل فكرت بشأن عرضي؟ ليس عليك أن توقفي عن استبعاد قدرتك على مساعدتي فلا يمكنك مساعدتي ولا يمكنك مساعدتهم انفجار مسح المنطقة أمامنا ظلال متحركة أعيد التدقيق متحركة آه. سأعالجك أنا ربوت الإنذار سقطت السبايك في A آه. السبايك بحوزتي السبايك لدينا رصد عدوك سهم صاعق اقترح السبايك بحوزة آخر لاعب باق سقطت السبايك في A حتى مع الأعداد الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة نقل سبايك في اي تبقى عدو واحد Evet evet. Spike ona. أعيد التلقيم إلى العدو نعماء سقطت السبايك في اي آخر لاعب باغ لقد رأيت أثره تزال معدات الجميع تعمل دون مشكلة تحققوا مجددا رجاء أعيد التلقيم التهمي قلبك يا رينا

هناك آخر لاعب باق أطلقت قنبلة سرب أطلقت قنبلة سرب أداء رائع محسوبة ربما بدا فينيكس المعادي عصيا على الموت لكن يجب علي تذكيره بحقيقته الفانيه Lan oğlum, pederini yakarım bak. Oğlum, spike'ı yere koy, sonra üzerine otur tamam mı? علينا مسح المنطقة كان قتالا جيدا تم نشر الساتر سلاح هنا تم نشر الساتر التجار المسلم البحث أمامنا تم نشر الذاكرة عدو واحد تعقبوهم ظلال متحركة كشف المنطقة تم نشر الساتر هناك عدو في باق السبايك بيحاول كشف المنطقة وجدتهم يريدون القتال من نحن لنرفض لم تتعطل إلا مرة واحدة وهي لن تفتقد ذلك الإصبع خفيت أثركم وداعا غبي ثبت المدفع زرع المعارضة سأقضي عليك ما يجب إنجازه سقطت لسبايك في بي آخر لاعب باق حان الوقت لادخار الدعم 做真的。 آخر جولة قبل التبديل لا يمكننا أخذ شيء معنا بعد هذا لنخاطر مستقيم بدأ الثلاثي ازرعوا للفايق سقط الجدار الثاني تبقى عدو واحد المشابهات الأسلحة تكون مجرد أدوات فلا يمكنكم إطلاقها دون التفكير أولاً أضع الحارس ابتعد عن طريقي هؤلاء تبقى عدو واحد آخر لاعب باق قنبلة تسرب أضع قنبلة تسرب تبقت ثلاثون ثانية ظلال متحركة زرعت السبايك الحال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ ثبت المدفع هنا هنا الأعداء في A تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد آخر لاعب باق سقطت السبايك في A سأقضي عليك تبقت عشر ثوان توقفوا فأنا أريدهم أشلاء القوس والسهم عتيقان لكن أحيانا يكونان هما الأفضل سقطت السبايك في A تبقت ثلاثون ثانية زرعت لسباي آخر لاعب باق رائع معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم المنطقة ها هم أولاء سهم صاعد عدو في منطقة تواجد المهاجمين انتهى المزاح سأقضي عليك انتهى تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك أسجد البصر في الموت geldi geldi. أداء رائع. تكمن قوتنا في اتحادنا، لا تنسوا ذلك. أعيد تلقيم تبقى عدو واحد سقطت السبايك أعيد التلقيم أعيد التلقيم أطلقت سيموتون وهم يشعرون باليأس والفزع A. إيه. عدو واحد نقطة الفوز يمكننا إنهاؤها الآن مرة أخرى أيحتاج أحدكم قوة؟ قد اقتفيت أثركم آخر لاعب باق ستبدأ المطاردة تقنياتهم في ذات جودة مهاراتهم وبالتالي سننتصر عليهم وجدتهم أطلقت قم... أطلقت قنبلة سرد عدد من الأعداء قنبلة ستنفجر تم قتلها زرعت السبايك تبقى عدو واحد بدأ العد التناسلي تجار مسحوا المنطقة وجدتهم آخر لاعب ضاع لا تقاطع عملي فاز المدافعون